Olá, eu sou o Daniel. Oi, eu sou o Alfredo. E nós somos do Lab Flauta. O Lab Flauta é uma plataforma colaborativa de flauta doce que vai criar e distribuir conteúdo para esse instrumento. Nosso primeiro vídeo já está disponível e dia 15 de fevereiro sai a primeira matéria na plataforma, da professora Lúcia Carpena. Na plataforma também vai estar disponível uma biblioteca de partituras, essencialmente feitas de arranjos para flauta doce. A ideia é criar um conteúdo musical adequado à flauta doce, que ainda não está disponível na internet. A ideia é fazer esses arranjos e ir lá publicar. Também está disponível na plataforma uma outra ferramenta, que é uma lista dos cursos com flauta doce no Brasil. Inicialmente formado por, por uma lista de graduação e pós-graduação, a tendência é fazer com que essa lista cresça e englobe outros, outros cursos. A moto ajudou bacana, né? Vou falar isso de novo futuramente em parceria com a professora Paula. Tipo, beijo, Paula. Beijo, Paula. Nós vamos disponibilizar uma base de dados de produção acadêmica. Outra ferramenta que vamos disponibilizar na plataforma é uma agenda que ainda está em construção e lá no site da plataforma é possível acessar e mandar as informações dos seus concertos com flauta doce ou eventos, palestras, para que possamos incluir nessa agenda. Acesse o nosso site lá do Flauta, lá você encontra todas essas informações que nós falamos. Obrigado. Falou obrigado? Obrigado. Obrigado, Brasil.